Здравствуйте! Меня зовут Виктор Суриков. Я занимаюсь звукотерапией с поющими чашами. В Москве у меня есть очень хороший центр, полностью оборудованный. Я вас приглашаю туда. И сейчас я вам хочу сказать несколько слов об интенсиве, которые, согласно нашего расписания, в этом центре проводится регулярно. Кроме нашего центра, интенсив мы ведем э, в прекрасных уголках планеты, в красивых местах, в местах силы. И сейчас я нахожусь на острове Бали. Я считаю, что это замечательное место, в котором очень хорошая основа. Здесь мы обязательно проведем такой тренинг. И из своего опыта я могу сказать, что не обязательно лезть куда-то высоко в горы, не обязательно мерзнуть, голодать и подвергать свое тело, свое сознание разным мучениям. Конечно, это тоже очень интересный путь. Я его проходил и вместе с моими учениками. Но я хочу вам сказать, когда вас ничто не отвлекает, и вокруг вас красота, вокруг вас такая мощь океана, мощь солнца, свежего воздуха, фруктов, у вас будет хорошее настроение и желание учиться. Поэтому не обязательно учиться в каких-то трудных условиях. Я вас могу полностью уверить, что учиться на острове Бали, учиться в Сингапуре, учиться в Непале в нашем центре, который также оборудован, и, конечно же, в Москве у вас есть э, очень хорошие возможности, очень хорошо. Приходите к нам, я буду рад вас видеть.